Так. Так, так, так, так, так, так. Друзья, всем привет! Получили новый парализатор. Санька тоже привет. Ты наточив для свиноматок, да? Чтоб хорошо пробивало. Значит, в чому заключається ситуація? <clears throat> Я получил новый парализатор, а, а старий відправив назад. Позвонив мені сам производитель, Олександр його зовуть. І каже, мов так і так. Відправляйте свій старий паралізатор назад, я вам зробив новий з регулюванням тока. От. Для маленьких 40 вольт. Для больших 61. А так, зараз включимо, провіримо. І, е, і каже, оставте собі стару вилку, или, ну, старий розйом, стару вилку. Тому що в мене вже було раз, ручка отламувалась, я загнав паралізатор і вона крутнулася і ручка хрусь. Ручка мені чим подобається, удобно від болгарки. Поїхав стройматеріали, купив, вона стоїть. Даже ціна є 30 гривень. Я поїхав, купив і все. <clears throat> Чому мені подобається паралізатор іменно вот цього чоловіка? Во-первых, все удобно. Во-вторых, отношение человеческое. От він подивився мій ролик, один, другий, третій про паралізатор. У мене там збирали в задніх караках, кров'яночка збиралася. От здорово тока. Якщо свиня здорова, 150 і вище, хоть бы шо, все по красоте. Если маленько, там 120, 130, меньше 120, в задних этих собирается э, кровянка. І мені треба було менше тока. А мій старий, отакий точно, був тільки на 60, без регулювання. А зараз регулювання і і що, і живий і радуйся. Значить, друзі, дивіться, як зроблена вилка. От що мені, от, я вже його ну, облазив, весь і старий, я зараз і новий буду лазити. Подивіться, стара вилка. Якщо поламалась ручка, поїхав, купив, все, 30 гривень. Дивіться, як тут все зроблено. Е, е, дерево не сосна, не м'яке, тобто воно таке як пластмаса, як якесь капронове. Тобто, Или це взагалі фанера двадцатка, или я не пойму, ну жорстке таке, или дуб, ну, ясен, граб. А взагалі тут, да, походу фанера Е, фанера просто 20, 20, 20 мм толщина, одна половинка. От дивимося далі. То я просто розкручував йому вилку, як знімати. От далі, наскільки е, наскільки все, знаєте, як все не так, що тяп-ляп. От на сама різьба, в різьбу вкручується штир, а штир підтягується контргаєчкою е, на 10. Тобто, ну взагалі по красоті. Попустилися, я підтягнув ключиком, все, як мені треба. Открутив, підточив, назад поставив, все прикрутив. Все паяне, всі оці пазики, разики, шмазики, все є. І саме, я вам кажу, Саньки, привіт, здоровий. Саме отношення чоловіка, от іменно і підход до роботи, мені дуже подобається. Він сам предложив, давай я поміняю так і так, якщо в тебе така проблема, кажу, давай. І я просто ту відправив назад, а цю поїхав вчора забрав і все. Він каже, що цього ставте, тому що пригодиться. Ось. Все по красоті. Чик, чик. От якщо сам, допустимо, я там порвав провод, сам підсоединить. Ну що мені ще треба, як обичному потребителю. Мені треба комфорт, удобство. Не якісь е, там гвозді забиті чи що, тобто, ну понятно, все должно бути. Е, розборне. От, все, я зібрав, побіг, Андрій вже жде з ножиком, все, я пішов штиряти. Ну, к примеру, перекусив провод, порвав провод, передавив провод. Все що угодно може бути. Комфорт в заміні е, провода. Понятно, що тут вилочки, шмилочки, все надіжне, все капітальне, не із дешевих. Не за 3 гривні. Ця така ж сама, навіть. Маді, ого. Ого, та тут її не розкрутиш. Саня, ну ти затягнув і не розкрутиш. Друзі, там, де я брав оцей паралізатор, де вже другий паралізатор від ній беру, мені його поміняли. Номер телефона його оставляю і в коментарях закріплю, і під відео. Кому треба, є, я так розумію, у нього от 1400 гривень ціна і до 1000, якщо я не ошибаюсь, 550. 1550, я можу ошибатися 50 гривень. По-моєму, такі крутяві йдуть 1550-1600, а такі прості, просто тумблер чуть дешевле. Ну, Дзвоніть, узнавайте, тому що він і то казав, це не називає, тому що время йде, от буде ролик у цьому, допустимо, 3 місяці, 4 місяці. Хтось зайде, дивиться, а їх постійно дивляться. І каже, будуть думати, що вона стоїть, а може вона буде і дешевле, і вже дороже, там на ті ж 50 гривень, або 100 гривень. Поэтому все оставляю під відео. Дзвоніть, договарюйтесь, беріть. Я рекомендую, мені дуже удобно. Єдине, то, що в мене проблема була, ну, зараз її вже не буде. Я думаю, перших почнемо брати, ну зараз там намічається одна свиноматка, не моя, друга свиноматка. Може я на ній покажу. І на своїх італьянцях вже я думаю, з февраля уже почнемо щелкати на, первом, на маленькому поваженні. Так, що далі? Ну що далі? Включаємо, що далі. Включаємо, дивимося, що воно чи робить хоч. А то я кажу, розхвалюю, а воно може не робити. Я зараз займаюся освіщенням в сараї. Зараз зроблю розетки напротив кожного станка. У мене 5 станків для опоросу, я зробив 5 розеток. І зараз зроблю розводну коробку, поставив і підключаю, ну, заводю світ в сарай. А потім цією коробкою вже піду на всі. осветительный пробор. Но я все это делаю, сейчас день два, потом сниму ролик, покажу по освещению. Так, вот выключенный. Включаем, все работает, и конденсатор там на святые. Конденсатор горит. Если мне тут она. а о, все зеленый. О, вот так. Вот, маленькое положение, 44 и 1 десятий чи один сотий. 44. А, тут от 3, а я щось... От. 44. Потім нейтральне положення. Це я так понимаю ничего там нема. І здорове положення. 50. 8,7, 59. і 6. Ну, короче, 60. 44 и 60. Ну це я не знал, А то еще такий можно на, на центральне поставить, і би. Вот, маленьке мне надо, к примеру, для итальянцев. Раз, 43. и большое для свиноматок, хряків и больших кабанов. Солнце світ. Отлично. Ну що ще надо для повного щастя свиноводу. Можу виключити. Так що, хто ще не взяв ну, і планує брати, то беріть там, де я брав, тому що я взяв, вже пользуюсь ним, якщо я не ошибаюсь, в прошлом году, або в маї перший я в нього взяв. Ну, щось коротше таке. Я багато ним обирав, відео не знімав. І так само ми от їздили до дядь Сані, до сварщика, він з Києва приїхав, убирали аркашу і теж паралізатором. Ну не було там ніяких. Етів, все було по красоті, все було супер-пупер. На старому. Це я ще не пробував, це я тільки ось розпечатав. Ну там і Аркаша в нього був здоровенький. Відео не знімав, тому що ну, не знімав воно не завжди хочеться відео і не завжди до зйомки відео. Це як вдома, я більш свободний, розслаблений, а в чужих людей, ну теж, знаєте, в них ажіотаж там е, ріжуть там не так часто, там ріжуть. Так як дядь Саня, мабуть, другий раз завслужив. Ну туди знімати. Він там біга перепуганий, зашуганий, і переживає, я буду знімати. Ну воно буває, що і зняв би, ну ситуація не дозволяє. Коротше, вам показав, вилочку свою ремонтну запасну теж показав. Порекомендував, кому треба беріть. Ну я не вважаю, що півторушка, півтори тисячі гривень, це там прям такі страшні дні. Купив, не сусіди, ніхто не чує. От е, дядь Сані убирали з Андрієм, ну що він вийшов, Аркаша, я щовк, Андрій шмик і все. Я й поїхав, а Андрій вже далі займався. Я просто поїхав, е, поміг, щоб не кричало, щоб спокійно з сусідами проблем не було не день. нічого. То тобто, есть я довольний і покупателям, Саня, спасибо тобі, я довольний твоїм підходом. У нього є канал. Теж оставлю ссылку на канал. Канал там теж він показує їх, як робить, показує їх ізготовлені вже і так далі. Ссылку теж оставлю на канал. Так що що, рекомендую, беріть, не пожалієте. Я не жалію. І вдруг що у вас там, щось не те, щось не... Е, получилось, щось поламалось. Ви йому позвонили, договорились, відправили, він там вам підремонтував і назад відправив. Ну Це не то, що там непонятно де взяв на Аліекспрес, потім не вернеш, не де нічого, непонятно що, не гарантій. Це людина, яка я вам кажу, от на своєму опиті, я я, його не, я йому не казав, ой, що мені робити, в мене така проблема. Він сам позвонив, каже, давайте поміняю, так і так і так його от вирішили. І так же саме головне. Андрій, Андрій, наш різник, всі його знають, що в мене е, роз, займається розділкою і самим убоєм животних. Буде продавати фірмені ножи Трамантіно. Ті, ті, що він собі заказує, іменно ті, якими він пользується. Він зараз починає брати здоровими партіями, там по 10-20 по штук, по-моєму, і буде продавати. Ну то вже хай ілі Андрюха появиться, ми все узнаємо і він буде продавати і по почті відправляти, хто буде купляти. Тому що їх однакових куча, а все воно доволі таки разне. Він перепробував от А до Я, ну, тобто він кожен день їх шмаляха по кілька штук. Понятно, він на цьому собаку вів, він вже знає. Він мені об'ясняв, каже, є і серія одна і все одне, а воно разне, сталь разна. Поэтому там, де він бере, він буде брати собі і також на продаж. Це його буде маленький якби доповнительний бізнес. Йому там ділять скидку, де він бере опт, ну тобто багато. І він цю скидку типа, продавати буде, додавати свою скидку, щоб якісь там 50-70 гривень заробляти на одному ножику.